hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है एक्सेल में आज खास क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है लेकिन यहां पर सीरियल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए यहां पे ब्लैंक है नाम नहीं लिखा हुआ है तो सीरियल नंबर ब्लैंक हो जा रहा है ठीक है अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने नाम लिख दिया लाइक यहां पर लिख दिया दुर्गेश तो ये देखिए यहां पे दुर्गेश लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया आप देखिए यहां से इसको मैं ड्रैग करता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये ड्रैग किया मैंने तो देख रहे हैं कि यहां पर सीरियल नंबर नहीं आ रहा है ब्लैंक वाले कॉलम में सीरियल नंबर नहीं आ रहा है इसको फॉर्मेट को कॉपी कर देता हूं ये देखिए ये हो गया देखिए ब्लैंक वाले कॉलम में सीरियल नंबर नहीं आ रहा है लेकिन जहां पर नाम लिखा जा रहा है वहां पर सीरियल नंबर आ जा रहा है तो ये कैसे हुआ आइए आज आपको बताता हूं देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर इफ का फॉर्मूला यूज करना है तो ये इफ यूज कर लिया अब नाम हमको कहां पे लिख कहां पे लिखा हुआ है तो ये यहां पे लिखा हुआ है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो यहां पे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा देखिए B2 इसका सेल एड्रेस है मतलब ये हुआ कि B2 में ही ये लिखा हुआ है अब यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए ठीक है ब्रैकेट ओपन कीजिए डबल इंटेड कोट्स ओपन कीजिए डबल इंटेड कोट्स को क्लोज कर दीजिए ठीक है क्योंकि इफ में दो कंडीशन होती है तो यहां पर भी ओपन करिए क्लोज करिए और बस इतना ही करना है और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था काउंट ये जो काउंट है ना ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है ये बात ध्यान रखिएगा मैंने बताया है पिछले वीडियोस में काउंट का फॉर्मूला जब मैंने सिखाया था अब इसमें करना क्या है देखिए B2 है ना क्योंकि B2 में ही तो हमारा नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना है हमें B2 ठीक है कोलन लगाइए फिर लिख दीजिए एक बार B2 ठीक है ये दो बार लिख करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा ठीक है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना पड़ेगा यह भी रिलेटिव है तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप खाली कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दीजिए आप जा करके वहां डॉलर साइन लगा भी सकते हैं कॉलम के पहले रो के पहले डॉलर साइन लगा दीजिएगा तो ये फ्रीज हो जाएगा फ्रीज होने के बाद क्या करना है आपको फ्रीज होने के बाद यहां पर कर्सर को रख के एंटर प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए ना यहां पे 1 आ रहा है अब इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर देता हूं ठीक है ये देखिए मैंने ड्रैग किया तो यहां पर जहां-जहां नाम नहीं लिखा हुआ है वहां-वहां जो है कोई भी सीरियल नंबर इंसर्ट होके नहीं आ रहा है ठीक है अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं देखिए यहां ईसा लिखा हुआ है तो ये ये अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं यहां तक तो देखिए जहां पे नाम लिखा हुआ वहां पे 6 आ रहा है अब देखिए ना बीच में दो कॉलम खाली कर दिया मैंने तो यहां पे देखिए जहां खाली है वहां पे नाम नहीं आ रहा है सीरियल नंबर नहीं आ रहा है लेकिन यहां पर नाम लिखा हुआ है तो यहां पर आ रहा है तो अगर मैं यहां पे नाम लिख देता हूं कुछ जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने गौरव तो ये देखिए ये नाम लिख दिया ना अब इसको मैं ड्रैग करवाता हूं फिर से तो ये है कुछ इस तरीके से आते हैं नीचे ये आ गए ये तो देखिए यहां पर जहां पे खाली है वहां पर सीरियल नंबर नहीं इंसर्ट हो रहा है लेकिन जहां पर नाम लिखा हुआ है वहां पे सीरियल नंबर इंसर्ट हो जा रहा है तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस की जरूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा thank you for watching this video